Дуже цікавою предметною була розмова з президентом Туреччини е, Реджепом Ердоганом. Е, зустріч була дуже довірлива, е, тривала більше години. Ми домовились про план наших дій. Е, чітка підготовка до мого візиту в Туреччину, яка має відбутися в першому кварталі 2016 року. І ми чекаємо від цього візиту прориву, бо будуть продемонстровані ціла низка напрацювань, як в питанні економічної співпраці, політичної співпраці, безпекової співпраці. Я підкреслюю, що розмова була тривалою, довірливою і ефективною. І я. І президент Туреччини повністю задоволені результатами досягнутих домовленостей.